yo oza kaka so mobali atie cu okangi so mobali azodisloka ti bongo konyokwama likolo ya mbetu mobali aye so omoni ezokota te ya tya soi otie soi otie ata ekoti fasisi ntango ezokota otie ah. yo mwasi okoka okomisa mobali no te tala kanga mobali no na dushe ata na toilette na chambre so tokutani na nzela elingi nga tala lapa oti Tika lomona ye te. Bonjour, bonjour lisusu bandeko na nga bonjour ya makasi. Omoni mama so aza na bana aogangela bana bana baoyoka te mama mpe asilikaka. Eza ndenge moko na ngai nasiliki donc nde eza boye motema ezosuka ngai mpo nyonso ngai nalobelaka ya bino bosala yango te baconseil nyonso napesa bino bosala yango te est ce que ezalaka Yo mwasi oza na mobali no na mbetu oyebi te ndenge nini okosa mobali na yo aya na coup ya pression oyebi te mibali mosusu akomata oyo olemba me ba acte makambo okosala ozomatisa ye pression me bino bokoka yango te yo oza kaka so mobali atie cu okangi so mobali azodinisa te Bongo koniokwama likolo ya mbetu ndeti nga na lingaka ba jeux wana te nga na pesaka makambo po nga pe na zua makambo mobali aye soki omoni ezo kota te ya tia soyi otie soyi otie ata ekoti facile tango ezo kota otie aah opesi maman pression. Biso basi ba sentiment mususu tolingaka ba siba biso ekoma ti na matrice awa wana sentiment ezo mata yo na motema mais yo obandi okangama lokola likaku na nzete kaka boye ti tango mobali azo tia yo oui bebe aah yes aah yaya po osala bongo bakangi yo batie yo scotch na munoko tein. Sala! Pesa expression moko boye epa mobali po akokisa posa na yo. Yo oza lokola ekeko moko boye etelemaka te yaya. Mobali ata tango azo tsha akomi na pression epuis kuna pression maloba ezo mata yes bebe mabe aah aah ok. Yaya posa ya bongo lelo nini ezanga nalembi yo mwasi okoka okomisa mobali no te tala kanga mobali no na douche ata na toilette na chambre so tokutani na nzela elingi nga tala lapa otikala omona ye te po eloko naosala ye eloko nao Pesa ye akoka ata obima ata ba ba te akopesa carte bancaire naye ba buku nionso lokola po nga nazua po nayebi ndenge nini ya kokokisa posa mobali sala mobali lela yaya po makidi ekita mbangu yo obandi okanga mobali yango bomona pe mobali awumeli na likolo ya nzoto na yo po ani okokisa ba posa naye te ya biso basi tozalaka ba elastique. Omoni eloko oyo eh non oboma mobali te eh non simple kaka biloko toliaka mais nao lakisa bino comment fait que basalaka po mobali azala na expression moko ya makasi omoni nde ken eza boye biso basi tuna biso elastique tangu soki oyo eloko oyo eh non mukie. Okuna osimba yango boye eza ba bord moko ya mibali il faut osimba yango otie boye okuta ya mukie kaka nde osimbi boye opanzi no makolo à l'aise yaya zala à l'aise ntango otia boye ntango ezokota yo mpe kuna oke ah yes baby oke yaya mpo osala bongo leo ni ezanga Osimbi mobali, osise, osi. Nalakisa bino basisaka eh. Ntango otye boye boye mobali osimbi boye mm. Mm. Ah. Mm. ata akangi yo monoko yayeba mwana esalaka mpe bien mpa mibali Eeh yo obandi okangama oyebi ata ko sucer te oyebi ata eloko moko poa nini sale pe nde ba salaka aah posa bongo yaya eza nini yango yango na yebisa bino kanga mobali no na chambre kanga mobali no na salon soit abimi balabala akomi na nga. Na osala oyo yo okoki ata osala ye te oyo omona ete nga na osala e nga na aka moke ya sukali na souple partout nga na rit na vibra partout ya na ovibre mikolo ya mobali na ovibre na ovibre na se na ovibre na oningisa ata oyo ofanda boye ozokotisa kaka Tango ozo kotisa maloba ebima eza te kaba hum te bebe non tika yo te bebe oza ka ya nga bebe to kabwana te bebe omona pe mobali oyo akoma bebe to bota oui cherie bebe to bota oui bebe mobali oyo atuna pe bebe to bwaka combien de coups yo osuka yango kaka na moko po ya nini mibale te ndeti nga soki nazwi mobali na se bebe ata cinq Bibi soki omoni oza makasi te kala quatre pardon po sentiment wana emati nga na koka kumba kuna osala na ngo nini yaya kumba kuna na osala ngo eloko te alors po oyeba makambo nga atinda bino mosika te kaka site oyo okoyeba plus que jamais oyo omona wana eza ya mikie nga na un contre 100. Hit la vibration naza wana pona bino ba ndeko na nga paris ba ndeko ba camarade ba nani ba nani ba vieux ba tonton ba papa nga na kipa te oza tonton noko koko yaya makasi noix likolo ya mbetu nga soki nao lala na mobali Soki mobali asengaka abandon na lingaka nanga ko ba genre na te po nga dejà soki sentiment emati nga na kanga yango ti alors bolanda nga kaka na chaine po boyeba makambu ebele nao bomba te na bomi nao bimisa nionso te na bomi no ndambu malembe malembe malembe boyeba oyo eza avant gout naye ti haa baloba trop naye Na un contre ça ba ebele tobeta featuring bakoka te je vous aime beaucoup bye ooh.